اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام على اليوتيوب وباقي المنصات آه، الثانيه بحلقه جديده من استوديو تي دي اي بهيدي الحلقه بدنا نناقش موضوع مشروع كثير مهم في اسطنبول في القسم آه، الاوروبي في منطقه اسن يورت صايره على الشارع تقريبا البوصل بين الاي 5 والاي 80 الموقع جدا رهيب فبدنا آه، نناقش هذا المشروع مع كبرى هانم من البازار الخاصه بالمشروع من مكتب المبيعات آه، طبعا آه، بالعربي بحب اقول لكم هي بدها تقولها بالاخير غالبا بالتركي انه آه، نحن دائما عندنا اسعار خاصه لتي دي اي والحسومات والعروض اساسا هي بتكون دائما حصريه فان شاء الله رح نبلش بهيدا المقابله بعد المقدمه Kubra Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, Teşekkür ederim gelmek için. Ee, şimdi sizin proje. Ee, konum olarak ben orada sevdim. Yani bağlantı bir yol var. E5, E80. Bu en önemli bir e, yollar ikisi e, İstanbul'da. E, yani İstanbul kalbisi gibi yani sizin e, proje. Ama e, sizin e, ne düşünüyorsun? Yani konum olarak ne anlatacağız? Konum olarak bizim projemiz Serf İstanbul, Beylikdüzü Bahçeşehir tam bağlantı yolu üzerinde yer alıyor. E, projemizin panoramik bir manzarası var. Önü tamamen açık, teme doğru bakıyor zaten. E, metrobüsü... deniz akıyor galiba. Tabii ki. E, aynı zamanda şöyle zaten dört taraftan açık bir proje. E, metrobüse 800 metre yürüme mesafesinde. Hı. Bu Hangi anlamda durak? toplu ulaşıma da çok yakın. E, Harami köy pardon e, Harami, Dere, Harami, Harami Dere Orada Torium evet. galiba. Torium tabi Torium alışveriş merkezinin hemen yanındaki durak zaten. Hı hı. Bu anlamda da e, lokasyon olarak çok avantajlı. E, Marmara Park, Akbatı AVM, e, birçok hastaneye de aynı zamanda yakın yürüme mesafesinde olan yerler de var. Güzel. İnşaat şirketi, Kardın İnşaat. Onun ee, bilgileri bize çok değil. Yani çok e, değil. Biz biliyoruz e, Sembol e, bir proje var. Evet, o zaten çok meşhur bir proje. oyun oyun idol idol aldı. Evet. E, bir <laughs> Mimar tasarım ödülü evet. aldık. Zaten çok e, güzel bir tasarım vardı evet, orada. Evet doğru. Ama e, bilmediğim bir şey var mı? O... Şöyle ben size kısaca özet geçeyim. E, Kardin İnşaat 2002 yılında İstanbul'da kurulmuş olan bir firma. İlk olarak biz endüstriyel yapılarla başladık. E, burada fabrikalar, hastaneler, okullar, e, birçok alışveriş merkezi yaptık. Ardından 2010 yılında e, Beylikdüzü'ndeki Avenue Rezidans'ta konut projesine ilk adımımızı atmış olduk. Ama Avenue e, şey Beylikdüzü Avenue değil mi? Ee, Beylikdüzü. Aynı Beylikdüzü ama e, Marmara Park'ın arkasındaki avenue. Aa anladım. <laughs> Yani evet. bu şey Beykent Avenue değil. O bizden Oradan sonra gol, yapıldı. Gol, <laughs> evet. evet o bizden Sizden sonra, sonra oldu. E, ardından Sembol İstanbul'a başladık. E, Sembol İstanbul Mimari Tasarım Ödülü alan bir proje. E, Sembol İstanbul'la bölgeye çok fazla zaten prestij kattığımıza inanıyorum bu anlamda. Çünkü bölgenin bakış açısını değiştirdi, bölgeye daha kaliteli bir hava vermiş olduk aslında. E, Sembol İstanbul'da da konukta kendimizi bir nevi e, ispatlamış olduk zaten. E, ardından onu da şöyle söyleyeyim, e, çok kısa bir sürede bitirdik Sembol İstanbul'u. E, teslimat süresi 32 ay gibi bir süre oldu zaten. Hmm, çok büyük bir proje. 1180 e, konut artı 55 tane ticari mağazamız var ama çok kısa bir sürede teslim ettik. Hı hı. E, orada da müşterilerimizden çok güzel dönüşler aldık. Evet. Ardından zaten hemen 200 metre aşağısında Self İstanbul projemize başladık. E, burada şöyle Sembol İstanbul'da tamamen tasarıma ağırlık verdik aslında. Ee, ama Self İstanbul'da biraz daha farklı oldu bizim için. Konsept olarak e, Sembol İstanbul'dan çok ayrı bir konsepte sahip. Ama Self İstanbul e, onun e, tasarım ben çok beğendim aslında. Çok o, çok güzel. Mimari yani, ödül aldı. <laughs> Evet böyle bir e, du, hepsi düz yani böyle yuvarlak bir şey yok. Evet. Tam Sembol İstanbul tersi. Evet. Yani hep e, böyle düz sonra böyle bir şeyler vardır. Çok ben bana evet. hoşuna çok gitti. O şöyle, e, bizim e, yönetim kurulu başkanımız Sayın Paşa Karadeniz, firma sahibimiz. E, kendisi Gazi Üniversitesi mezunu, inşaat mühendisi. Hmm. Tabii bizzat bütün projelerimizin tekniğiyle kendisi ilgileniyor birebir. Kendisi yapıyor. Evet. Maşallah. Güzel. Tamam. Şimdi e, orada e, proje olarak e, yani onun e, aile konsept ya da yatırım Şöyle, e, Self İstanbul aslında tamamen çocuklu ailelere göre, aileler için tasarlanmış bir proje. E, Self İstanbul'da şöyle anlatayım size, 26 dönüm bir e, arsa alanımız var. Burada sadece 3 dönüme konutlar oturtuldu. Toplam 4 blok var. Kalan 23 dönüm peyzaj alanı ve sosyal tesis alanı. Hı hı. E, proje içerisine okul yaptık. E, tabii özel bir e, kurumla anlaştık şu anda. 1000 ee, metrekare bütün sosyal alanların dışında sadece 1000 metrekare çocuk sosyal test alanı yaptık. E, içerisinde kütüphaneler, e, mini golfler, eğlence alanları var. Burada. Bir havuz yaptık. Evet, yarı olimpik bir yüzme havuzumuz var. Ee, yani onu da şöyle açıkçası şu anda e, talep geldi kısmen hani kapalı havuz neden yok gibi. Ee, onu da böyle daha içten ısıtmalı, katlanır camlı bir sistemle şu an kapatmayı planlıyoruz. Yani e, gerçek olacak böyle. Ee, evet şu an yani bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ama daha kesin bir şey yok. Kesin bir şey yok. Anladım. Bu <laughs> çok evet. güzel kesin bir şey, bir şey ya aslında. Evet. Yani biz doğru bir bilgi aldık e, size. Ee, zaten ben e, orada örnek e, e ya da video yaparken evet. bana dediler yapacaklar. O yüzden evet. ben dedim Belki daha kesin bir şey yok, çok bilmiyorlar falan ama çok Bunu, teşekkür ederim. Evet, düşünüyoruz şu anda. Tamam. Şimdi e, e, neden bizim takipçileri sizin e, proje e, tercih edecekler? Tabii şöyle, ee, biz Kardemir İnşaat olarak aslında e, konut yapmaktan ziyade biz yuva satma, yuva yapmayı hedefliyoruz. Bu anlamda zaten ürettiğimiz bütün ürünü, yaptığımız bütün projeleri e, müşterilerin e, isteklerine göre aslında değerlendiriyoruz. Bizimki bir ekip işi. Ee, biz satış bölümünden teknik bölüme kadar e, bütün şirket personelleri oturup birlikte karar veriyoruz yaptığımız, hmm. yapacağımız projelere. Ee, biz müşteri olsaydık ne isterdik? Ben e, bir ev almak isteseydim, bu evin içerisinde ne olmasını isterdim diye düşünüyorum. Ee, Self İstanbul tam bu anlamda da aslında istediğimiz her şeyin e, aynı anda toplandığı bir proje. Nasıl? Ee, içerisinde 1 metrekare sadece çocuk sosyal tesisi var. Bunu özellikle vurguluyorum. Bu hmm. çok önemli bir şey ki bölgede yok böyle bir şey. E, projede %85 peyzaj alanı yani 26 dönümlük bir arsa alanında 23 dönüm peyzaj alanı var. Bu inanılmaz bir şey. Proje içerisinde araç dolaşması kesinlikle yasak acil durumlar dışında çok, araç girebilecek bir alan yok. Evet, böyle çok e, iyi bir şey. Zaten sizin birinci kat e, dördüncü kat ya da üçüncü kat böyle bir şey olabilir. Zemin kat Zemin, böyle bir şey. Çünkü evet. altında dükkanlar, bahçe evet, var sonra doğru. dükkanlar var. Çok iyi e, bir şey. Ama yani siz dediğim gibi oturduğunuz e, insanlar ne istiyorlar evet. böyle bir şey. Ama ikinci havuz söylemediniz. İkinci havuzu yapacağız. <laughs> ikinci havuzu da üreteceğiz. Aynı zamanda projede 60 tane ticari mağazamız var. Burada açık bir AVM konsepti yakalamaya çalıştık. Ee, açık bir AVM nasıl bir şey? Yani mesela siz e, markalar seçeceksin. Çünkü orada satış e, bir şey ben duydum. Yani e, alıcı, onun o Kiracı seçe, seçebilir ya da kiracı siz seçebilirsin. Bu olur ya da olmaz. Yani şöyle, nasıl e, kaliteli biz e, tutacaksın orada? Aslında şöyle bu noktada biz e, bütün ticareleri, bütün dükkanlarımızı konumlandırdık. Hangi dükkanımız ne olabilir? Hangisi eczaneye uygun? Hangisi e, yani bir böyle bir sözleşme var. Uygun? Alan bir e, müşteri e, e dükkan. İstediği gibi değerlendirebilir. Ama e, yani o, burada mesela sizin dükkan sadece azane olabilir ya da e, bir market olabilir. Böyle bir şey. Yani e, ama e, o istedi, istediği göre bir e, kalitesiz bir marka açar böyle bir şey kabul etmezsin galiba değil mi? Yani şöyle tabii ki iyi markalarla burada çalışmak istiyoruz. Yani böyle Hedefimiz bir, zaten iyi markalar e Sizin almak. hedefin tutmak için böyle bir sözleşme var mı? Bizim yani? konumlandırmamız var. Evet hmm. bu şekilde bir konumlandırmamız var. Bu çok var. önemli. Evet. Çünkü ben gördüm iyi bir konumlar, çok, tabii, e, çok yer güzel. yani başka bir yerler çok iyi bir konum ama altında altındaki dükkanlar çok kötü bir dükkanlar. Orada kimse deri evet. alamıyor. Orada evet. kimse yürüyerek gitmiyor yani. Ya ya evet, gitmiyor. Doğru. Böyle. Ee, çok teşekkür ederim. Ben Zaten teşekkür ederim. Çok güzel bir görüşmeye Benim geçtik. Benim için de öyle. E, TEDA ile çalıştığımız için de ayrıca çok mutluyuz. İş ortaklığımızdan dolayı da çok çok mutluyuz. Teşekkürler. E, uzun vadede sizlerle daha çok çalışmak isteriz. E, TEDA'nın bizde çok fazla ayrıcalıkları var Self İstanbul'da. آه، تشكر ederim تشكر ederim كبرى هانم <laughs> شكرا sağ نحن كثير بنتشكر كبرى هانم على المعلومات. كانت الحديث كان مهم كان فيه شويه معلومات ما رح تلاقوها اساسا موجوده بالفيديو يلي بده ينزل آه، بعد هذا الفيديو او آه، بكره بس اذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو هذا بكره فبيكون انتم بهالحاله الفيديو تبع بكره بيكون صار نازل اذا فهمتوا علي شيء اكتبوا لي اياه بالتعليقات شكرا كثير على المتابعه ولا تنسوا آه، مثل ما بوصيكم دائما فوتوا على اليوتيوب وابحثوا عن تركيا شقة احلام كاميران واضغطوا على الاشتراك والجرس مشان تصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديده وشوفوا الفيديوهات السابقه ولا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وتبوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله